पासान का बॉलीवुड मसाला और आज के बॉलीवुड मसाला में हम बात कर रहे हैं प्रभास और श्रद्धा कपूर के एक्शन से भरपूर फिल्म की जो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रही है फिल्म जगत की सबसे बड़ी फिल्म बाहुबली के एक्टर प्रभास की अपकमिंग फिल्म साहो का टीजर रिलीज हो गया है इस फिल्म में प्रभास के साथ बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर भी लीड रोल में नजर आने वाली है हाल ही में रिलीज हुए इस भरपूर एक्शन दिखाया गया है ये टीजर एक मिनट उनचालीस सेकंड का है फिल्म मेकर्स ने टीजर में ही सभी किरदारों को दिखाया है मंदिरा बेदी नील नितिन मुकेश जयकिश श्राफ चंकी पांडे की पहली झलक भी सामने आई है